sudah tak kulihat Kau yang dulu ku mau Kadang ingat, kadang tidak Bagaimana Kau cantik hari ini Dan aku suka Kau lain sekali Dan aku Entah ada angin apa Kau berdiri sampai hari ini Dan aku suka Kau lain sekali Dan aku dan Sampai hari ini dan aku suka kau lain sekali dan aku